lupa ya, A. Belikan Ibu martabak. Iya, Bu. Kak Al, martabaknya yang manis ya. Enggak, ah. Buat kamu yang pahit aja ya. Aku ikut, Kak. Ah, enggak usah. Ayo martabak, martabak. Bang, bang, martabak manisnya dua. Iya, tunggu sebentar. kakak kan cuma pesan aja. Lagi pula abang itu kan bikinnya mesti urut. Nah, ini dia pesanan ibu. Berapa harganya, Bang? Sepuluh ribu saja, Bu. Wah, uangnya kurang dua ribu. Bagaimana ya, Bang? Hmm. Bang, ini uang saya saja sekalian untuk menambah kekurangan ibu yang ini. Oh, terima kasih, ya, nak. Kau baik sekali. Semoga amalmu mendapat balasan yang berlipat dan kau menjadi anak yang soleh. Sama-sama, Bu. Aku pulang duluan ya. Bu, ini martabaknya. Maaf agak lama. Tidak apa-apa. Terus kembaliannya mana? Maaf ya, Bu. Tadi ada ibu-ibu yang beli martabaknya terus uangnya kurang. Jadi, uang kembalian ibu aku berikan semuanya ke tukang martabak sekalian untuk membantu ibu yang Tidak tadi. Tidak apa-apa, itu namanya baik hati. Kita perlu berbagi rasa dengan orang yang tidak mampu, sayang. Kok sering tidak dipeluk juga, Bu? Anak yang